качан бир пенде намаз окуганы турганда аллах таала периштелерге айтат экен менин кулум намаз окумакчы желкесиндеги күнөөлөрүн алып тургула оор болбосун качан биз намаз окууну бүткөндө периштелер аллахтан сурайт я алла кулум намазын окуп бүттү күнөөлөрүн кайра ордуна коелубу аллах таала жок менин кулум менин буйругумду аткарды менин буйругумду аткарган кулумдун кантип күнөөлөрүн ордуна коем мен кулумду кешірімді ойлады екен субханалла